Dostlar, salam, hamınızı xoş gördük. Bu gördüyünüz mənim iş masamın hələ yığılmamış halıdır və bir müddətdir onun üzərinə rəflər əlavə etmək barədə planlaşdırırdım. Yaxınlarda əlimə bu döşəmə taxtaları, işlənmiş taxtalar keçdi və onlardan necə bir rəf hazırlaya bilərəm barədə fikirləşirdim. Döşəmə masasının üstü e, standart IKEA masasıdır və ölçüləri də təxminən 246-nın 63,5-ədir. E, Onlardan istifadə edərək, yəni və bu işlənmiş taxtalardan da gördüyünüz belə bir cızmaqara plan hazırladım və mövcud masanı daha praktiki, daha istifadə edilə biləcək, sırf elektronika laboratoriyası üçün istifadə edilə biləcək hala gətirməyə qərar aldım. Deməli, bu uzun hissədə əsas alətlər olacaq, sol tərəfdə isə kompüter masası. Bundan sonra Fusion 360-da ilkin modelləmə apardım, amma olduqca vaxt aldığı üçün onu da yarıda saxlayandan sonra birbaşa işə başlama qərarına gəldim. Artıq istifadə olunmuş məhsulları və yaxud da xammalı yenidən başqa bir layihədə istifadə eləmək e, istəyən kəslər e, yaxşı bilir ki, bu tip layihələrdə ölçüləri tuzdurmaq olduqca çətin olur. E, rəflər təxminən 246 sm uzunluğunda olmalıdır, amma mənim əlimdəki taxtalar da 135-140 sm civarında olduğu üçün onları kəsib hamısını standart e, ümumi platformanın uzunluğunun, hər bir rəfin uzunluğunun, yəni e, yarısı ölçüsündə eləyirəm. Daha sonra onların kənarlarının vəndələdikdən və təmizlədikdən bütün qırıntıları filan təmizlədikdən sonra altlarına ümumi dayaq olacaq şəkildə qalın taxta ilə və e, yivli bağlayıcılarla onları hamısını bir-birindən möhkəm şəkildə bağlayıram. Taxtaları bağladıqdan sonra, yəni bu gördüyünüz tiplə sırf iş masasının uzunluğu qədər bir platforma alınır Bu platformalardan iki ədəd bir-birinin bənzəri olacaq. Bunlardan sadəcə fərqləri olacaq ki, ayaqlar hissəsində birinin hündürlüyü 50 sm, o birisində isə 35 sm olacaq. Yəni aşağı hissə daha hündürdür, yuxarıda isə qısadır. Taxtalar işlənmiş taxtalardır. Onların üstündə deşiklər, nə bilim, ağac izləri, budaq izləri və sairələr var. Onları taxta dolğusu ilə doldururam. Yəni bütün deşikləri, bütün ə, e, ara kəsmələri və sair doldurma həm vaxt çatmır, həm də e, əziyyətlidir. Ona görə bacardığım qədər bunları doldurub bir təxminən bir gün qurumağını gözləyib, daha sonra isə onları şkuluka ilə təmizləyəcəyik. Rəflərin platformaları, həmçinin ayaqları və aşağı e, iş masasına necə bərkidiləcək, onları bu profillərlə bərkidəcəm. Profillərin ölçüləri təxminən 35 mm-in 65-70 mm-dir. Onları da ağ rəng boyayıram ki, bütün hamısı sonda ağ rəng olduğu, olacağı üçün e, rənglər bir-birinə uyğun gəlsin. Növbədə cilalama mərhələsidir. Mən burada 80-lik cila kağızından istifadə edərək bu rəf platformalarının üstünü, altını, yanlarını bacardığım qədər hamar şəkilə salmağa çalışıram və burada əsas diqqət verilməli məqam maskadan istifadə edilməsidir. Məsəl üçün N95 maskasından. İndi isə keçək rəfləri boyama işinə. Boyamaq üçün mən ağ rəngli, mat rəngli boyadan istifadə edəcəm və rolikdən, rolik vasitəsilə bu boyanı yayacağam. Bir məsələni də qeyd edeyim. Normalda e, boya işlərində, xüsusilə də metal səthləri boyadıqda e, thinner e, mayedən, həlledicidən istifadə etmək lazımdır. Amma açığı burada yadımdan çıxmışdı thinner almaq. Həmçinin də taxtanın üstündə nahamarlıqlar çox olduğu üçün elə boyanın birbaşa olduğu kimi roliklə taxtaya vurmaq qərarına gəldim. Düzdür, biraz quruma mərhələsini gecikdirir, amma Son nəticədə o bir çox nahamarlıqlar, bir çox e, aradəliklər, doluğunun e, örtmədiyi, örtə bilmədiyi e, taxta üzərində nahamarlıqları daha yaxşı götürmüş oldu. Açığı bir maker olaraq taxta işləri xüsusilə görmək mənə çox əyləncəli gəlir və bacardığım qədər tez-tez taxta ilə fərqli-fərqli ev əşyaları olsun, e, hansısa bir mebel olsun, hansısa bir konstruksiya olsun e, hazırlamağa çalışıram. Bu da yenə o layihələrdən biridir, hansı ki, həm işlənmiş taxtalardan nəsə bir faydalı nəsə düzəltmək, onları e, puç olmasının qarşısını almaq, həmçinin də biraz əyləncə tərəfi ilə məşğul olmaqdır. Dostlar, burada da bir e, praktiki məsləhət vermək istərdim sizlərə. E, taxtalarla, xüsusilə quru taxtalarla işləyərkən onlar e, aralana bilir, çatlaya bilir e, vint bağlayanda və yaxud da mismar vuranda. Bu olmasın deyə biz e, vint vuracağımız yerlərə ilk növbədə drel vasitəsilə, drel ucluğu vasitəsilə e, kiçik bir e, dəlik açmalıyıq. Daha sonra vinti həmin dəliklərə bağlayırıq. Misal üçün deyim, 4 mm və yaxud da 5 mm qalınlığında bir vint üçün 2-2.5 mm-lik drel ucu ilə dəliklər açırıq. E, dəliyin dərinliyi də təxminən işlədəcəyiniz vintin uzunluğu qədər olsa və yaxud da biraz az olsa kifayət edir. Əsas odur ki, bu imkan verir ki, Daha sonra o vintləri möhkəm bağladıqda taxta çatlamayacaq. Platformanın ayaqlarını, həmçinin dayaq hissələrinin profillərlə bərkitdik və demək olar ki, rəflər hazırdır. Boya hissəsi də tam quruyub. Bu deməkdir ki, onu yavaş-yavaş evə qaldırıb e, iş masasının üzərinə quraşdıra bilərik. Rəflərimizi iş otağına gətirdik. İndi eyni qaydada profillər vasitəsilə onu e, aşağı iş masasının taxtasına bərkidəcəyik. Rəfləri və profillər vasitəsilə iş masasını bərkitdik və demək olar ki, iş masamız hazırdır. E, indi isə son bir toxunuş olaraq e, iş masasının üzərinə led lampalar əlavə edəcəyik. Normalda bu led lampalar bir-birinə kabellər, uzadıcılar vasitəsilə bağlana bilir və hər birinin üzərində yandırıb söndürmə açar düyməsi var. Amma kabellər yox, mən lampaları bir-birinə birbaşa bərkidəcəm. Ölçüləri hər birinin uzunluğu təxminən 57 sm-dır və 4 ədədini bir-birinə bağlayanda iş masası ilə eyni uzunluğa gəlir. Hər biri 8 valtdır və neytral ağ rəngdədir. Dostlar, sonda qısaca onu qeyd edeyim ki, əgər sizin iş masanız yoxdursa və kreativ layihələrlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, sizləri bizim şəhər mərkəzində yerləşən Makerspace Azərbaycan STEM laboratoriyamıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat makerspace.az saytından əldə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin iş masamızın son halına baxaq. No, seriously, what is this place? This is heaven.